大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百五十期讲神要对你说什么，我的景象。 很硬。人屡次受责罚，仍然印这景象，他必顷刻败坏，无法可治。人屡次受责罚，仍然印这景象，他必顷刻败坏，无法可治。景象。 定是什么意思呢？那我们假如说成语呢有啊，明黄不灵，屡教不改，故不可测，知迷不悟，顽固不化，一意孤行啊，这些成语大家都很熟悉啊，听了大概大概也明白。 那比较直接的，假如是讲华文呢，那就是固执、坚持、顽固、倔强这些等等。所以这些其实很多很多的形容，都去表达出应景象。那但应景象，那是什么意思呢？其实呢。 有这么多的这个形容成语啊、词汇啊、名词等等，其实都是说明一件事情了。那就是我们人呢，是因为我们有骄傲的一个本性，我们都是不受教啊，所以我们都是最基本的就是我们有一个固执自我在当中。所以讲到。 印的景象呢，它就是一个比喻的，所以我们先讲今天的经文，它要讲什么呢？它后半段它说，这个印着景象它必顷刻败坏，无法可治。哎，这样的一个形容看起来是蛮严重的，是即时的就败坏了哦，也没有办法可以去拯救着它了，因 所以在神的面前，其实惩罚是蛮重的。降神是不是这样的一个神， <tsk> 就是呃一点小事就呃对付我们人呢？啊，其实不是，因为前半句呢，就说人屡次受责罚，仍然印这景象，那是形容什么？其实是形容神很多时候都是有一个提醒，有一个警告。 啊，过后呢，指责或者是严厉的责备也有，那当然更严重的就是有惩罚。所以人屡次受责罚，那这个屡次就说明这个次数上是好多好多好多的次，但是这个好多好多好多的次都不使到我们人呢能够醒悟过来，然后呢是悔改啊改变过来，我们仍然还是要应这景象。 所以，你你不能说上帝啊，只是懂得管管教，但是其实神是有这个大爱，但是神给人的大爱，人不领情，所以到后面呢，他就只有是一种给他顷刻的败坏，无法可治。那我们可以相信神的慈爱呢，是过于他的公义，所以他有屡次的。 这样的一个提醒、警告啊，在当中，神也不是让我们顷刻的就败坏，然后使我们无法可施的啊。但可悲的是，人都是不领情嘛。那我们按道理啊啊，就是我们都会觉得是色啊。我们讲了这么多次了啊，你也有经验了，所以你应该知道这样死路不不通啊。 啊啊，此法不行啊啊！你都知道这样是不对的啊，一次又一次重复又重复，那为什么不受教呢？为什么这样呃倔强？为什么这么固执呢？那很可悲。我们人呢，其实很多时候就是这样。而在圣经里，就用应”这景象来做一个形容。 那因这景象来做一个形容呢？其实呢，那我们大家也不会陌生啊。按我们所熟悉的，就是我们牛大哥的这个脾气。我们牛大哥的脾气啊啊，他非常的倔强哦。所以呢，当他应这景象的时候，其实呢，庞然大物，你真的是很难教育着他的哦。所以这个就是形容着什么？ 形容就是说你很难控制牛大哥啊！当然，呃，不单单是牛大哥了，其实按照其他的牲畜啊，基本上呢要控制这其他的牲牲畜呢，很多时候就是在他们的这个颈项上啊套上一个梗在啊，这个梗呢是可以控制他们前啊后啊左右快和慢的，所以那个意义呢，基本上就是要控制着他们。 但是呢，那我们人啊是可以通过这个梗啊来去控制他们快慢的时候啊，基本上啊啊啊套在他们颈项上，然后他们都可以听话。但是呢，哎，你搞不好不懂什么原因的时候，啊，你就是呃要它向左，要它向右，要它快，要它慢，它就是不啊，就是不停，它也不走啊，它也不动啊。 那你会发觉到这个时候是什么？这个时候你会发觉到它的景象是很硬的，所以它这样的一个比喻呢，就是当它景象硬的时候呢，其实呢就是不能控制的时候啊。这个呢，对呃这个呃动物啊啊牲畜作为一个比喻，我们也不难明白啊。所以在圣经里面呢，就是用这样的一个硬的景象。 来作为一个比喻，也并且呢，也常常来形容着就业里面许许多多的这些以色列民啊，每一次都是一次又一次的，上帝提醒、警告、责备、惩罚啊，一次又一次的，就是这样的重复。但是他们就是一次又一次的，就是印证景象，那就是什么不受教。 一次又一次的自己倔强固执啊！不要按上帝的教导啊！不要听上帝的话啊！一次又一次的得罪着上帝，所以这样形容啊，就是以色列应着景象。所以你会发觉到以色列人啊，这个犹太民族。 就是在他们的这个历史过程当中呢，常常因为因这景象呢，上帝就通作不同的国、不同的民、不同的人啊，嗯，在不同的时段里面，都对他们什么，都对他们有啊这个顷刻的败坏啊，都在当中来管教、惩罚着他们啊，当然他们就是受苦难当呐，啊，但是。 当我们来到这里的时候，我们也不再讲以色列俄国，我们也不再讲民族啊犹太人，而我们现在要讲的是说，怎么应用在我们的身上呢？那我不知道你会不会说，哎，这个就是以色列人、犹太人就是这样不听上帝的话，所以每次被管教、被管教。但是你有没有想想到过，就是其实我们基督徒也是在映这景象呢？那你是不是其中的？ 那个印这景象的一个基督徒呢，那是怎么样讲呢？那就是说，我们印这景象的基督徒，那就是说，我们都很常都知道什么是上帝的旨意，我们也知道圣经的教导是什么。当然，我们还有其他的人借着不同的这样的一个呃说辞啊提醒啊警告。 啊，教导我们，哎，什么是当做，什么是不当做的事情。那甚直是当我们自己去做错事情的时候呢，我们也体验过我们被责备，我们体验过我们被惩罚。那我们自己都有这样的经验，但是我们会不会呢？常常也是在当中啊，重复又重复一次又一次，那就是我们就是。 不管上帝的话，那甚至到了一个地步呢，哎呀，你真的是会抛上一句话，啊，很不耐烦的对着啊有善意的人，对着牧者传道说，哎，我向上帝负责。哎呀，牧者传道教会已经没有话好讲了，当你说你向上帝负责，就是你非常的自我，也我行我素，并且你自以为自己。 很有分寸，我跟上帝负责。哎呀，弟兄姐妹们啊，这就是很多时候我们有应这景象的基督徒，屡次通过不同的提醒、警告，还有教导，简直是责备、惩罚，但啊，我们还是不听。但说实在的，弟兄姐妹们，有那么一天啊，你会好像圣经所说的，他必顷刻败坏。 无法可治，到时，哎，说实在的，你只会后悔莫及了。这是上帝对你说的话，不要因这景象。我们一起祷告，天父上帝啊，我们看到在旧约里面，以色列人，他们常常就是因这景象得罪神，不按神你自己的教导行事为人，所以好多好多的次，他们都被。 其他国家屠辱他们，被其他民族来攻击，而这个个人的这些以色列人、犹太民族，很多时候就在当中有许多的苦难。所以，我们看到最主要的原因就是圣经所描述的他们因着形象。所以，我们祈求主，这作为给我们一个提醒，让我们知道我们不好因着景象。 让我们小的在你的面前，能够完完全全的顺着神你的旨意，按着你的教导来去行事为人，不要做因着景象的一个基督徒。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 所以，请代为转发啊！也为这马太牧场来祷告。当然，你还没有订阅，欢迎你来订阅。那我们很希望你也写一些的字来作为鼓励大家彼此的分享啊！我在当中看的时候，我自己也会有所的领受啊！所以希望大家能够很积极的来去。 参与，再见啦！这是上帝祝福你喽。